sou o Caio Dibi, eu sou o criador do projeto Caim no Brasil, que é uma proposta de mapeamento de práticas educacionais inspiradoras escondidas pelo país. Eu acredito que educação vai muito além de ensinar e aprender conteúdo. Hoje em dia a sociedade e até mesmo o mercado de trabalho exigem sujeitos que saibam ver o outro, saibam lidar com as outras pessoas, sejam responsáveis, autônomos, trabalhem em equipe. E nessa linha, ano passado eu resolvi sair do emprego, sair de São Paulo, pegar um ônibus e viajar por 58 cidades pelo país para conhecer as realidades brasileiras e conhecer escolas, projetos e histórias de pessoas que realmente ensinassem coisas novas para a gente ou relembrassem a gente de outras coisas em educação. O resultado desse projeto todo da viagem foram 30 práticas educacionais que eu encontrei e hoje eu quero publicar um livro com 14 dessas práticas que eu considerei mais interessantes. Nesse livro eu voltei para São Paulo e fiz uma pesquisa acadêmica bastante consistente e estou escrevendo um livro-reportagem que tem essa apuração, mas ao mesmo tempo tem uma linguagem acessível para todo mundo e mostra a história e conta sobre esses projetos e como eles funcionam. Eu escolhi o Catarse para fazer esse projeto virar realidade, porque o Catarse é uma plataforma feita por pessoas e para pessoas, e o Cair no Brasil é um projeto que só existe porque é feito por pessoas que querem mudar a educação no Brasil. Um exemplo disso são as recompensas que foram pensadas justamente para serem experiências marcantes na vida dos apoiadores e para mostrarem que é um projeto que está sendo feito por pessoas. Por exemplo, tem, a gente tem parcerias com a Hub Escola São Paulo ou com a Casa Templo no Rio de Janeiro, que dão 15% de desconto em alguns cursos dessas empresas para quem apoia o projeto do Caindo no Brasil. O Catarse funciona com o apoio dessas pessoas, então se o projeto do Caindo no Brasil bater a meta estipulada, ele vai sair do papel, ele vai se tornar realidade, senão a gente vai encontrar outra maneira de publicar esse livro e de tornar essas histórias conhecidas nacionalmente para fazer diferença na educação do Brasil. E o seu dinheiro volta para você. Eu espero contar com vocês e espero que essas histórias que ensinaram tanto para mim possam ser compartilhadas e conhecidas por mais pessoas pelo país inteiro. Muito obrigado!